Eh, quiero mostrarles un poquito la estación del tren. Hay mucha gente, mucha, mucha, mucha, mucha gente. estoy... parece una película de esos de... de... Yo estoy un poquito asustada porque es que es mucha gente. Pero bueno, ya estamos aquí ya ahorita les muestro adentro cómo se entrega. Where are you going? Where are you going? What train are you on? This is my first time. never... <laughs> se ven unas cosas que no se imaginan, gente tirada en el piso, pidiendo plata, durmiendo. Dios mío. Esto es una locura. Y resulta que está para las 8, pero está retrasado 3 horas, o sea, sale a las 11 de la noche. Y son las 5 y 46. esperar muchísimo. Decidimos estar aquí en un lugar que se llama eh, eh, Lounge para Ejecutivos. Pues si vienen aquí a la India y están en el tren y necesitan esperar muchas horas como nosotros que estamos esperando desde las 6, 5 de la tarde, porque los trenes a veces se pueden atrasar de nosotros se atrasó como tres horas, entonces es una buena opción, eh, pagan 200 rupias por cada persona por dos horas. Entonces nosotros decidimos tomarlo y pagarlo porque pues ya estábamos cansados de estar afuera porque mucha gente y el calor es ah, insoportable y estamos dos días sin dormir bien porque nos ha tocado madrugar porque primero fuimos a al safari, nos tocó madrugar y luego nos trasladamos a Kiagra y nos tocó madrugar también para el Taj Mahal. Entonces estamos tan cansados que decidimos pagar, pagar este lugar que tiene aire acondicionado, tiene wifi, te dan un café y te dan... La maleta. Sí, un, para guardar la maleta ya y puedes descansar un poquito. Entonces, pues, quería contarles que existe esto aquí para que si vienen aquí a la India y les toca esperar muchas horas como nosotros, pues para que lo puedan hacer. También tiene para cargar el celular. y Pues está bien. Miren, eh, ya se hizo noche y seguimos aquí esperando el tren. Llevamos otra cosa que quería, quiero decir es que los cuando indios, pues, cuando ellos hablan, dicen sí o no, no dicen así como Colombia, sino dicen así. <laughs> Uno pensaba que estaba haciendo el cuello, pero de el de verdad, eh, Ahorita el señor no está diciendo, que ah, así es. Esta es la realidad. Toda una experiencia montar el tren acá. Miren ahí. También se nota que llenan el tren hasta más no poder. Bueno, pero nosotros nos vamos en un tren que hay gente tirada en el piso, hay familias enteras esperando el tren, hay muchísima gente, la gente lo mira extraño a uno, claro, el bicho raro acá en la India. Sí, hay gente muy amable, la verdad. Hay gente demasiado amable. También son muy pícaros, pero hemos encontrado gente muy amable también. Como todos, sí. Ves esos que tengo acá al lado se están riendo. <laughs> ¿Ven? muy amables, con una sonrisa, con un gesto. Cada vez que pasan me hacen hi, me saludan. Bueno, por fin ya llegamos aquí al tren. No se imaginan lo difícil que fue. <laughs> Sí, es complicado la verdad por el hecho que, a ver, eh, no se ve muy bien las letras y en parte pues están escritas en hindú, también en inglés, pero es un poco complicado. Además que es muy rápido, toca hacerlo muy rápido porque no espera mucho. Cinco minutos y empieza a andar. Pero bueno, eh, un señor nos ayudó, nos vio corriendo y nos ayudó, cogió la hoja y nos ubicó en el vagón. Entonces, pues, ya estamos aquí. Y bueno, mañana... Les voy a mostrar. Les voy a mostrar, miren de nosotros tiene dos camarotes arriba, abajo y es así. Cada quien tiene su su camarote. Ahí, llegaron las cobijas, las almohadas. Buenos días. Aquí estamos despertándonos. Parece que ya. Parece que llegamos ya a nuestro destino. Cachura. Pues se durmió bien, ¿cierto? Pues el sueño que tenía, sentí una piedra. Descansábamos. Ya casi llegamos al, a la estación. Mire qué bello ese amanecer.